はい、どうも、コミーです。さて、本日はこちら、えー、TH コンプリーザーさんからですね、動画をお届けしていきたいというふうに思います。で、えっと、クラン対戦リーグが始まっているんで、そちらの方から見ていきたいんですが、本日は、 ディガホグですね、をちょっと見ていこうかなというふうに思ってます。まあなんでかっていうと、個人的にもディガホグって結構、あのー、まあ昔から好きな戦術としてやっていて、まあ今結構ね、あそこでもタウンホールが強いじゃないですか、防衛の施設レベルとして。なんで、少し使いにくさが出ているんですけど、なんとか使いこなしたいなと思うんですよね。で、そこで、あの、どんな風なディガホグの使い方っていうのが、あのー、まあ実用的なのかな っていうところを今日は、え中心に見ていきたいというふうに思います。合計4本のリプレイをあの流していきたいと思うんですけども、2本は t h コンプリーター、2本は、え関西クラクラクラブから見ていこうというふうに思います。で、えー、まあ、オーソドックスなのはやっぱ食い火型なんですけど、それのね、えー、その中でも特にオーソドックスな食い火っていうのは、え関西クラクラクラブの方から見ていきたいというふうに思います。こちら TH コンプリーターさんは結構ね、皆さん、あの凝った攻め方というか、あの アイデア、発想力の高い攻め方をする方が多いんで、少しね、えー、その、うーん、基本中の基本的な形からは外れるような、あの、アクロバチックさんが少しね、あるような攻め方っていうのが見れるかと思います。では行ってみましょう。で、えー、まずはですね、キリチョさんですね、のアタックを見ていきたいと思います。で、えっ、ー、と、こちらなんですけども、うん、クイヒホグですね。まあ、ディガホグって言いながら、結構ね、ディガーを入れるパターンと入れないパターンがあるんですよね。 あの、なんて言ってもヒーロー処理でそこの、えっ、ー、と、ディガーがいるかどうかって僕は変わってくるのかなと思っていて、一番はですね、あと、ま出し方かな、ホグの出し方も少し、えー、ホグラッシュの場合は変わってくると思うんですが、まあ、いずれにせよ、えっ、ー、と、ヒーローの付け方っていうのはどちらにおいても、あのこれから説明する内容っていうのがそれぞれ あの使えると思うので、まずはですね、食い火で入ってきますね。マルチインフェルノのターゲットなんで別にこれは、まあ、そんなに怖くはないですね。あの結構ダメージはでかいんですけど、しっかりとスーパーガーゴイル、ストライカー、この援軍処理大事ですね。食い火ディガフをやるんだったらマジでこの援軍処理できないと、まどうしようもないので、あのー、スーパーガーゴイルにポイズンかけ、で、ストライカーにフリーズっていうのが基本ですね。これ覚えておいた方がいいと思います。で、えー、インフェルノ3本狙っていきます。クランジョを壊しながら次シングルインフェルノと当たっていって、 これ、アチャトに引かれた場合には、まあ、フリーズを、えっ、ー、と、まあ、2枚くらい使わなきゃいけなくなるのかな。まあ、でも今回はまっすぐシングル行ってくれたんでシングルインフェルノを壊していきますね。で、タウンホール。ここに関してはバーバリアンキングを入れていきます。こんな形でガーンと。で、ババキンとアーチャークイーンをこういう風に進める形っていうのは、あの、クイヒドラゴンライダーとかクイヒラバルをする時の形にすごい似てますね。ここクイーンでしょ。で、こっちキングっていうこの形ですね。はい。 で、えー、ここから、えー、ディガフグにロイちゃんを混ぜて一気に出していくという感じですね。ディガフグの展開面、えー、こちらの、えーとえー、11地面から入ってます。なんでかっていうと、ババキン、とロイヤルチャンピオン。これを序盤に処理しておきたいんですね。なんで、ストライカーを混ぜておいて、一気にキングロイちゃんをストライカープラス味方のロイヤルチャンピオンの攻撃で殴り倒していきます。これ、トーム中にこれができないと、もうどうしようもなくなってしまうので、 そういった意味で、えーと、とこちら側からね回した方がアーチャークイーンの延命にはなりやすいんですよなりやすいんですけどもこのホグライダーを使うという判断をした時点で序盤にヒーローが処理できる必要があるということですねただあのこのホグライダーの特徴なんですけど今ねどちらかというとディガーよりもホグの方が強いっていう風にあの僕もこれ思いますで えーとまあ、ホークの弱点っていうのはヒーローに対して無防備になっちゃうっていう点なんですが今みたいに序盤にこうヒーローねこれまとめてこうキングとロイちゃん倒してるじゃないですかでこうなってしまうとそこから先のホグの伸びってすごいんですよねこれこのホグの残り方こういう形になるのであのー、ていうのかな、えーと、どうしてもヒーロー処理っていうのをバラバラにやらなきゃいけないような 村を相手にする場合にはこうはいかないんですけど今回キリチョウさんが攻めたこの村みたいに、えー、アーチャークイーンっていうのは、えー、味方の区域でこう見ていってキングとロイちゃんこの部分ですねこれに対しては、えー、ホグプラスの、えー、っとストライカーヘッドハンターですねこいつでこう見ていくみたいな形が作れると、えー、ホグラッシュでもいけるということですし、えホグラッシュを使った方が割と強いことがあるということですねただ、えホグラッシュをする場合気をつけないといけないのは あのー、こちら側とかからこうね、サージカル的にホグライダーを追加していく必要があるんですね、こういう風に。追加していって、メインの、えー、メインホグたちっていうのが、えー、膨らまないように、こう、押していく必要があるんです。こう、幅寄せする。で、こちら側からはキングで寄せていっているから、面は作れてますよね。こっちからはクイーンがいっているという感じ。なので、ホグライダーをこう上から足すことによって、メインの ホグたちが膨らまないようにしっかりこの狭いゾーンをまっすぐこう進んでいけるように、えー、とやっていく、まあ、若干ダブルチックな使い方が求められるっていう部分で、えー、とィガホグよりも少し難易度が高いですね。なので、まあ、その辺の難易度が低く強い編成っていうんであれば、まあ、ディガホグを使った方が無難ではありますけど、まあ、そうなってくると今度ね、ディガホグはディガホグで、 こちら側カットしないとどうしようもないんですね、ここ。なんで、まあ、10日弊社をちゃんとね、今、準備されてますけども、これを置いていって、の外周側、ここの部分を10日弊社のペッカビズでちゃんとカットして、ディガホグのゾーンっていうのをこう、なるべくこう狭くしてですね、えー、進めていく。ないしは、まあ、キングを今回タウンホールに使っちゃいましたけども、使わずに外周側を歩かせることができるんだったら歩かせていくっていうようなことが、どうしても求められる。まあ、それが、えー、ディガホグとホグライダーの、まあ、使い方の違いですね。はい。 まあ、ホークなら、えー、こうサージカルにこうね、えー、加えていくことができるし、でもディガンの場合はそうはいかないので、えー、別のユニットを使ってこうカットすると。まあ、その違いですね。はい、で、えっ、ー、と、次ですね。次見たいのは、スーサイドホグっていうやつをちょっとね、見ていきたいかなというふうに思います。で、 うん、これはね、どちらかというと、まあ、スパビスなんかを使ったホグライダーの編成っていうのも、あの、転野者ジョーカーさんが紹介されてましたけどね、それを使ってもいいのかもしれないですね。例えば今このライトニング打ってきましたけども、あ、ごめんなさい。この部分に突撃艦当てて、スーパービザードで、投石から、えっ、ー、と、援軍から、クランジョから全部ぶち壊しちゃって、で、えー、その周辺をヒーローで、 カットしてからのディガホグっていう手でもいいと思うんですけど、今回アマシンさんがやったのは、ライトニングでマルチインフェルノの部分を壊しながら、この部分壊すことによってカットがまあ効くんですよね。で、えー、しっかりタウンコール方面に入っていくことによって、えっ、ー、と、この部分丸ごとこうごそっとこうカットしちゃう感じですね、こういう風に。で、残ったところ、この部分っていうのを、えっ、ー、と、ディガホグ、あ、ホグラッシュかな。で、潰していくみたいなパターンですね。 で、今回のね、このホグラッシュは正直ちょっと、ん、なかなかリスキーじゃねえのとは思いましたね。なんでかっていうと、キング、ロイちゃん、アーチャークイーンって結構バラバラにいるんですよね。でこれだけバラバラにいると、そいつらをストライカーとか、えーと、味方の手持ちのロ,、えーと、ロイヤルチャンピオンで処理していくっていうのがなかなかねきついと思うんですよ なんでだいぶ冒険したかなという気は、うん、したんですけど、結果的には取れていきましたね。まあ、どんな感じでユニットが進行するのか見ていきましょうか。まず、これパピーの処理残しもちょっと危なかったですけどね。えっ、ー、と、最初、初手も目けてストライカーで、この相手のアーチャークイーン、これを倒していきますね、これですね。で、そうこうしてるうちに、外周側の部分、ここに関しては、えっ、ー、と、投下弊社を使ってカットしていきます。こいつですね。 10弊社から出てきた、えー、ペッカビザードを使っていくと。で、一気に中央部にもう、えー、とホグライダーを流し込みます。こんな感じで、こっからこう流し込む感じですね。で、10弊社から出てきたホグライダーは外周回る。まあ、中央と外周部隊がそれぞれこういうふうに、えー、と進行する形を作っていきます。で、えっ、ー、と、次、相手のバーバリアンキング。これがね、もう完全に、えっ、ー、と、ここ。 味方のロイヤルチャンピオンと当たって、これで殴り出していくんですね。で、相手のロイヤルチャンピオン、これに関してはもうめちゃくちゃ危ないんですよ。ペッカが追いついて、殴っていくんだけど、これ、これね、かなりギリギリ、まあ、ストライカーも一応まだ生き残ってくれているから良かったものの、これ下手にペッカが、この赤ゲージのまま、えー、と、ロイちゃんのとこに到達できなかったら、おそらくこれ全開に行かずにやられちゃったんじゃないかなって思います。なんで、 まあ、ワンチャンこれ守られちゃうあのリスクもあるんですけども、まあ、そこを取っていけるホグライダーのスペックですよね。それを分かってのアマシンさんのこの選択だったのか、まあ、そこは、ね、ご本人に聞かないと定かではないですけども、結果的には、まあ、ホグの圧倒的なあのスペックを、えー、存分に引き出して前回取っていくと。 いう形ですね。これ、うーん、すごいな。ヒールも2発だから、そんなにヒール余力があるっていうわけでもないと思うんですけどね。なかなかこれは、あのー、 <laughs> クレイジーだって言ったら怒られるかな。クレイジーなアタックでしたね。すげえと思った。ホグだって37プラス9だから、えっと、合計いくつよ ?46 のホグ うおすげえなこれだけでコストいくつなんだろう 5×、だから5420530だから230コストかなかなかのホグライダーのコストを使っていきましたねはい、というような形で取っていく、えー、方法もある、まあいかまあ、いずれにせよこういう、えー、ヒーラーを使わない形のホグラッシュっていうのもあるということですね。 ではですね、えっと、ちょっとここからは、えっ、ー、と、関西クラクラクラブの方に移って、動画続きを見ていきたいというふうに思います。ここからは若干オーソドックスな話に入ってまいります。はい、ではこちらですね、カズドラキルさんのアタック見ていきます。で、えっ、ー、と、ここからはディガホグですね、ディガホグ2本になるんですけども、まあ、ホグラッシュよりも若干、まあ、難易度は僕は低いのがディガホグかなというふうに思います。 あの安定性高いなっていう感じですね。で、プラン的には、ここに、えっ、と、なんだこれ。 <laughs> すいません。えっと、ここに入れていくんですね。こういう風にガーッと。入れていって、で、タウンホールはアーチャークイーンでこう壁越しに見ていくっていうパターンですね。で、このね、えー、っと、タウンホールをアーチャークイーンで取るタイプっていうのが、まあ、僕はわりかしオーソドックスかなっていうふうに思ってます。ただ、ね、キングの使い方がね、若干オーソドックスではないんですね。そこを見ていこうと思うんですけども、 っと、このクイヒーディガホグの形だったら、えー、クイーンでこのタウンホールのところをこうね、破壊していって、で、この辺からね、えっ、ー、と、ディガーとホグライダーをこう出していきつつ、キングで外周カットするみたいなパターン。で、こういう風にね、えっ、ー、と、流していくっていうパターンがよくあるんですけど、今回の、えカズさんの攻めっていうのは、キングを、あの、スーサイドラバルをやるときみたいに、アーチャークイーンをこう歩かせながら、これクイーンね、 歩かせながらキングをこう出していくんですよ、こういう風に。で、そうすることによって、アーチャークイーンの横に反れるサイドカットを行う。プラス、こういう大砲とかそうですよね。アーチャークイーンにターゲットが入んないように、 あの、キングがこう、ターゲットを取りながら壊してくれるんですね。こういうような仕事っていうのをキングにさせるパターンですね。で、アチャクイは狙い通りちゃんと壁の中に入り、これタウンホールもね、えっ、ー、と、壁から3マスの隙間がある形になりますので、まあ、1、2、3マスですね。これでタウンホール打ってます。ここから打っていくという感じですね。ただ、あのー、タウンホールのダメージが思いっきりヒーラーに入っちゃったんで、ヒーラーがここで落ちるんですよね。落ちちゃうんだけど、 まあ、そこから先の伸びがこれまたすごいんですね。えー、ディガホグにこのレストライカーも混ぜていって、で、えー、外周はペッカとウィザード、東海弊社から出てくるユニですね。こいつらが走りながら中央部分はディガホグプラスロイヤルチャンピオン。で、先行、えしちゃうホグライダーがもうやられるのはある程度覚悟しているので、東海弊社から出てきたホグライダーが後ろからこう追従することによって、 えーと、やられてしまったホグの補充をさせるような形ですね、この時間差がすごく大事。で、それが、えー、後半部分、ディガーと合流することによって、えー、ディガーホグの形、一気にその周辺部分の防衛を幅広く同時に壊す相手にすることができるので、こんな感じで、えー、相手の防衛が機能する、えーと、と数というのを最小限に抑えながら、味方のユニットが殴る、えー、防衛の数というのを最大限広げていくというね、 多に無勢な形がこんな感じで作れるっていう形ですね。これがクイヒー型。だけども、えキングを、ちょっとね、えイレギュラーな形で使った、えディカホグになります。10日弊社を使ってカットができた理由っていうのは、もう一個はね、ここが狭いんですね、これ。この部分が。あの、1層しかないじゃないですか、こういう風に。1層。で、これがもしも壁がこういう風になったりしていて、2層あった場合っていうのは、これ、ペッカビスだけでは削りようがないので、 あのングを出すことによってこの2層目を削ることができるんですが、まあ、今回みたいに壁がここでこう、ね、仕切られちゃってる場合キング出してもッカスタビスとの何ていうのかな、うんと、施設殴る施設の奪い合いをしちゃうのであんまり美味しくないんですよね。そういう壁際の施設が少ないような場合っていうのは、まあ、10日弊社だけで削っちゃうっていうのも1個、まあ、方法で、まあ、それを今回カズさんがすごくうまくやっているというところだったかなというふうに思います。 さあ、ラスト見ていきましょう。これオーソドックスのね、クイヒディガホグですね。で、えっと、もう一個面白いのはね、クイヒディガホグって、あの、クイヒがやられちゃっても全然ね、ヒーラーが無駄にならなくてワンチャン旋回伸びるっていうのが、タウンホール13、まあ12の頃からかな、あの結構あったんですよね。まあそこら辺が見ていけるリプレイになっているんじゃないかなと思ってこれを選んだんですが、えー、秋風さんですね。で、秋さんはね、これ、クイヒーディガホグがマジでうまいのよね。 あの、タウンホール13の頃から、あの、ディガホグずっと、あの、やって、まあ、いてっていうか、まあ、うちのクランって、あの、ディガホグ勢結構多いんですよ。クヒディガホグやる人。で、秋風さんもそのうちの一人なんですけど、タウンホールを、えー、クヒで倒していきます。これね、ユニコーンちょっと持ってないんですよね。まあでも、それにしても強いんだ、このディガホグが。えっ、ー、と、タウンホールを壊してから、えっ、ー、と、ポイズン効果の中に入んないようにアーチャークイーンがね、こう、壁際を進むような、 ターゲットの取り方をできる形を作っていきます。これね、ポイズに入っちゃうか入んないかですんげえ違うので、えっと、今回ね、アキさん、ど真ん中をこう開けましたけども、これ、本当はね、この辺は開けれたら一番ベストですね。ただまあ、そうすると、横にこう取れちゃうリスクっていうのがあるので、あの、まあ、その横取れをして、んなんだ、えー、タウンホール壊さずに星1みたいなパターンになっちゃうよりは、まあ、あえてど真ん中から突っ込んでいって、 で、壊し置いてからこう横に流れていく。まあ、どっちかわかんないけど、流れていく。もうこの辺の施設が残っていれば、あの、ターゲット取って横に流れるんで、そういうルートを選んだというところですね。これね、あの、どういう順番でアーチャークイーンが施設を殴っていくかなっていうね、でところをちゃんと考えながらやらないと、この中央部分、ポイズンの効果にアーチャークイーン入っちゃって全部全滅しますんでね、これご注意をって感じですね。で、えっ、とね、これ、キングで、 これ上部分カットしていきますね。動画弊社を使って、さらにこの上部分をカットして、こんな感じにしていくんですね。で、アーチャークイーンが思いっきり中央部分削ってくれたから、ディガーホのルートって正面こうなってるんですね、こういう風に。ここを、えディガーとホグライダーが一気にこう駆け上がっていくと、狭い範囲をしっかり、えー、進んでいってるんで、 グランドウォーデンのトームも今、ね、聞いてますけども、ちゃんと全部入ってるじゃないですか、トームに。だったり、えヒールの輪の中でもちゃんと全部入るので、これ止まんないんですね。あっという間に相手のアチャクイもディガンが殴り倒してくれて、で、えーとまあ、キングがこう残ってますけどね、残ってるけど、まあ、こっちのユニットの残り方なんかもうえげつない量なので、もう全然怖くないって感じですよね。で、ロイヤルチャンピオンも、 フォーミング発動しながら残り施設はもうないって感じですね。最後フリーズで透析キウィザードのとアチャと固めている間にディガーが全部名残倒してくれて、うん、全開という感じですね。だからこんな風にキングと東海道のカットっていうのを上手に外周部分使っていくタイプの、えー、クイヒディガク。タウンホールのところは、ね、クイーンで潰していきながら、えー、キング うん、透過弊社を使ってこの部分ですね、外周を潰していく。で、今回の部分もさっきの、えー、カズドラキルさんのアタックと同じような感じで、外周部分のね、ここのところが1層しかないんですよね、こういう風に。1層しかない。で、ここにキングを歩かしていっても、あんまり美味しくないんですよね。まあ別に、あの、やる意味がないとまでは言わないけど、それをするよりはむしろ、この飛び出るこの部分ですね、ここを、えー、キングと10弊社で潰していった方が、 10日ですね。えっ、と、10日弊社の英語がちょっとわかんない。で、潰していって、で、やった方が、ここをクイーンで潰すわけなんだから、まあ、ルートの、あの、なんていうのかな、整理がすごくしやすいですね。こういう風になって。はい。で、あの、結構ね、これやりがちなパターンで、えっ、と、キングをここから出しちゃう場合、そうすると、えディガオフが全部こっちにこう突き抜けちゃったりするんですね。あの、10日弊社キングをここから出しちゃうと、あの、結果的にみんなディガオフがこっちに行ってから、 こういう風になんかちあの広がっていくってパターン言ってみ言ってみ分かるかな突き抜けちゃってで壁際歩くやつと中に入っていくやつみたいなこう分かれていくんですねでこうなったら地獄で <laughs> あの本当ねこれよく地獄なんですよマジで中に入っていった部分っていうのが当然少数部隊になっちゃうんであのー 全に無勢で一網打尽にされるんですね。じゃなくってちゃんと、えー、大量の集団のまま中に入っていけるようにあらかじめ奥側をカットしておく。ね、これ実はね、ドラゴンラッシュをする上でもそうだし、ディガホグをする上でもそうだし、あの、この外周部分、この部分っていうのが、まあ、そんなにこう分厚くないんであれば、この部分ね。あの、あえて、ディガホグがこう当たる先をカットしておくっていう考え方はめちゃくちゃ大事です。 これ、秋風さんがね、うまいのはこういうところなんですね。これができると、ディガホのルート整理っていうのがめちゃくちゃあのうまくできるのであの、気をつけて使ってみてもらえたらというふうに思います。で、えー、最後ですね、この4つの攻めの共通しているポイントっていうのは、タウンホールと防衛援軍の処理をディガホグないしはホグライダーに絶対にやらせないってことですね。 全ての4つの攻めにおいて全てタンホールとあと防衛軍はヒーローパートで処理していたっていうのにあのお気づきになった方も、まあ、いるかと思うんですけどもこれがめちゃくちゃ大事です。これどちらかでもホグライダーとかディガーが当たるような形を作っちゃうとそこで大体ユニット全部消えていきますので。 伊ガホグないしもほぐラッシュ。やる場合にはタウンホールと援軍のケア。これだけは必ずヒーローパートでやるっていうところを押さえておくと、まあ、当然ね、あの、じゃあやれないのかって言われたらやれることもあるんですよ。だけど、あまりにもそれをディガホグとかホグライダーにやらせるのはアクロバチックすぎるので、えー、今の、えところ、えー、タウンホール、防衛軍はヒーローで処理しましょう。これだけ忘れずに、あとは、えー、今の紹介した4つの形っていうのをうまくこう使い分けてもらうと、いろんな村に対してディガホグ ないしはホグラッシュが当てられるんじゃないかなというふうに思います。はい、というところでですね、本日は、えー、ホグラッシュないしはディガホグ、まあどちらにしても、まあディガホグライダー系の戦術における4つのパターンを紹介させていただきました。いかがでしたでしょうかこんな形でですね、僕の動画、あのー、クラン対戦の、えー、解説系の動画中心にチャンネル扱っております。で、 えー、今日タンホール14だけでしたけども、12から13まで、え幅広くですね、えー、扱っていっておりますので、まあ、今回の動画もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてまたこれからもご視聴いただけたら大変嬉しいです。というところで、えー、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。